Ah! Ha <laughs> Tchau, tchau. Bum, bum. Ah! ¡Tá, <laughs> tá, Bác, bác, Bum, bum. Ah! No, <laughs> Bye-bye.